Ich war mir so also, sicher, dass er, diese, dass er jetzt seine S macht eigentlich. Ja, ich war mir auch so sicher, aber ich erinnere mich jetzt genau dran, das hat er später in der Demo gezeigt, dass er da Headshot durch die Wand bekommt von ja, dem Zweiten. Ne? Er, kriegt irgendwie, ja, ja, er, hat, er kriegt irgendwie einen... Joe peak leider, willst du dann? Ja, jetzt hier, genau. Ja, genau. Da hat genau. er eben einfach so mit Left Eye, Left Eye Peak war das, ne? Ja, er hat einen Vorteil auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall richtig rumgeschrien, nachdem er gestorben ist. Das war eine bittere Runde. Was für ein Nass. Bin ich denn hier überhaupt? Ah, ich bin Colt. Nee, dann aidet er ihn, ne? Ja, genau. genau. Ja, genau. Ach, ich bin auch, durch ich, vorhin vorher genadet. Ich wusste, dass er durchgefüßen wird. Ach, die, das ist deine Runde. ja. <laughs> Nein. Das war auch überknapp. Ja, ja ich auch, überknapp. Mal gucken. Er hat mich auch ein bisschen gelackt, so. Ich weiß nicht, was ich da besser machen soll. Weil ich wusste ja, eigentlich, dass er durchzieht, nachdem ich ja, geprefert habe einmal. Ich denke, du kannst ihn einfach, wenn dann einfach nur umschießen so. Nee, das, war das muss man rausschreiben. Ich wollte dich jetzt eigentlich so, ich möchte gern wegflamen. Einfach so. so, <laughs> <laughs> so, Guck mal, wie der seinen Kopf hält. So. <laughs> Laufen, sieht man gar nicht. das ist die Runde. Und der Y-Spieler ja, ja, ja. überhaupt Ach, die nicht. Die Runde ist das genau. Ach, Amanek, der smoked sich jetzt und rennt einfach aus dem Smoke raus. Ja, völlig verrückt. Owen, Owen hat die Runde schon aufgegeben. Er wollte einfach nur den MP ja. picken weg. Nein, das ist insane. Also das ist auch insane schlecht von Amanek auf jeden Fall. Ja, diese Runde kann man eigentlich niemals ja. verlieren. Ja, die müssen wir nochmal angucken. Also guck mal, hier lag auf jeden Fall eine ganz tiefe CT-Base-Smoke. Die hier die ganzen Dings sieht man am Anfang des Clips. Ja, ich habe mir die Runde da angeguckt. Da rechts durch, deswegen denkt der Y-Spieler, dass er nicht Base durch ist. Genau, es ist unglaubliches Timelag auf jeden Fall. Ja. Also, weil genau Kenny, Kenny ist da hinten. Ne? Ja, genau, der, genau, der denkt, er ist nicht durch und hält jetzt die ganze Zeit mhm. CT-Base, der hat ihn nicht auf dem Schirm. Aber hier jetzt musst du, genau hier, hätte Owen eigentlich nicht schießen dürfen. Weil er sieht ihn, dass er da Y sitzt mhm. und in die Richtung äh, aimt. Das heißt, er kann auf jeden Fall erstmal, also er muss ihn nicht killen, er kann erstmal den anderen suchen. Vielleicht ist er Dark, vielleicht ist er Banane, ne? Und es ist scheißegal. Genau Naras Aber nicht auch äh, rausrennen aus dieser Smoke. Rennt leider ne? aus seiner eigenen Smoke. Ja, Manek. Was soll man da noch sagen? Ja. Hast das Turnier gewonnen, aber die Situation war leider nicht so gut von ja, dir gespielt. Leider ja. Nicht schlecht, ja. ja. <laughs> ich werd geflamed, Alter. <laughs> Ist das die Runde, wo er von Cat Retake, die, ist, die war insane. Ja, ja, ja. Ist das die? Ja, er ist auch gleich NAP, oder? Ja. 4 AP. Gibt ihm irgendwie One-Shot. Aber ich wusste, dass er die Runde jetzt holt. Ja, danach wusste ich auch. Aber er, oh mein Gott, wie er da runterdroppt. Ich hab. Ja, genau mit den 4 HP. ich dachte auch. Er ist jetzt einfach so zu excited und springt da einfach so runter das oder so. Ich, ich hab, also mir ist kurz das Herz in die Hose gerutscht, als ich gesehen habe, wie er hier droppt. Übertrieben krasse Runde auf jeden Fall. Die, so eine Runde kann nur Jan holen. Halt mit diesen Headshots, die kann kein anderer Spieler auf der Welt holen. So. Achso, und wenn, wenn man gegen ihn klatscht, die Gegner geben auf, so gefühlt. Ja, genau. Oder ist es einfach. Ja, ist vielleicht einfach Doch, das, kommt, das ist genauso wie wenn du gegen Saibu spielen musst. Dann ist auch halt. Du spielst ein One-on-Three und dann. Guck mal, wie Joe guckt. Oh, Casino Scrolling, Bro. Ja, guck mal, wie Joe guckt. Bin ich das? <laughs> wie sehe ich denn wie aus? Du aus ja. Wie so ein kleiner. Nicht, nein, nichts <laughs> wollte ich <laughs> Okay, nichts erklären cleared as well. Now they know most of the players are going to be either on the side or towards long. Good flash stops Thompson from peeking and goes in for the heads. They're pushing through the smoke as well, but not looking towards him. And good pick up by Thompson. Oh yeah, great kills from Thompson, but it's all on Smuya. One versus two. He finds the ah, first kill and needs more. Ja, das, ist ein gutes One-and-Do für den CT. Auf jeden Fall, aber halt- wenn der eine CT sich immer, wenn der eine CT überpiekt oder sich ein bisschen zu schlecht zeigt, dann ist leichtes One-on-One dann eigentlich am Ende. Aber hat Owen auch gut gespielt, so. Der ist ein sehr Owen, Klatscher. Auch. Ja, Owen muss man auch sagen. Er ist auch ein sehr guter Klatscher. Er gewinnt diese Runden auch sehr oft. Mhm. Also, er ist ein sehr guter Klatscher. Gut geklatscht. Mhm, gut geklatscht. Geil. Garde. Ich glaube, man spricht das Geld aus. Ja, Geld. ist mir egal, der heißt Geld. <laughs> <laughs> okay, also Geld one two klatsch, ja? Mhm. T-Post-Plan-Situation. Können wir vielleicht Man noch besser halt, spielen? Der ist halt unbekannt, der kann überall sein gerade. Ja. Impulse hinzu. Und wenn er jetzt anscheinend, ja, Jarosch ist ja bekannt, ja. das kann er perfekt spielen eigentlich, ja. ja John kann vielleicht ein bisschen Mini-Steppen, vielleicht nicht so all-in ja, gehen genau. dort, aber es war auch, wie lange tickt die Bombe noch? Tickt noch so was, 15 Sekunden oder so, kommt schon ein bisschen Pressure auf wahrscheinlich. Aber guck, was interessant ist jetzt, ähm, unabhängig, also was interessant ist, guck dir seine Reaktion an. Seine? Nee. Von Gerde? Mhm. Gerde? Nee, nix halt einfach überhaupt nicht. Der labert doch irgendwas so. Genau, aber das haben die hundertprozentig daran arbeiten, die halt so, ne? Das, ja, ich habe das schon gesehen. Auch wenn er zum Beispiel, ich habe das das letzte Mal auch gesehen, als wir Pro League gegen sie gespielt haben, dass der einfach nur. Der grinst so ein bisschen, atmet durch, der macht so eine Atemtechnik oder mhm. so, der hat da auf jeden Fall drauf, die halten sich die ganze Zeit lass so. Mal, lass mal versuchen, ja. Lippen zu lesen, was er okay. dann sagt, okay? Ja. Ich kann ein bisschen Dänisch. Mann, sind die scheiße. Ja, ja das hat er gesagt. Und denkt sich das Gleiche. Ja, wir. Der senkt wir. Mann, Mann sind so. Scheiße, hat er gesagt, ja. oder? Ja. Uh, ich lebe. Ja. Der ich lebe auch mal in der Szene. Mhm. Ah, ich werde gewonnen auf 3, das ist natürlich sehr geil. Okay, Wo bin ich? Ich habe einen Flank, ich habe einen Pulli auch an anscheinend. Cool. Nice. Der hat so ein komisches Aiming, ne? Das ist einfach krass. Was ist denn da passiert? Das ist einfach krass, aber sein Aiming ist so crazy. Äh, war Ihr Fenster bekannt? Ich denke nicht, oder? Hierbei. Okay, wenn. Nee, chillt da oben im Fenster, immer noch kein Kontakt. 2000 years later. Ne, wissen es immer noch nicht, ne? Nee. Okay, jetzt wissen wir es, dann wer ist das? Der erste war Joe und, und Rampel war, Owen. Rampel war Owen. Ja, Owen hätte wahrscheinlich einfach warten müssen auf den letzten, wer mhm. war das? Ja. Er hätte danach chillen müssen. Er Aber der Gegner, der, der, kann eigentlich nur noch da sein, so. Weil Sync ist geklärt, ein Mate kam jetzt auch oder war schon, schon mal ja, unten Spot wenigstens. Okay, aber manchmal fehlt dann so, weißt du, wenn es dann so. Ja, klar, vor allem unten auf dem Spot. Dann, fehlt mal so ein bisschen Übersicht, aber zumindest, was man hätte machen können, halt nachdem er dann bekannt ist, hätte Owen nicht mehr gegen ihn sterben dürfen. Ja, er hätte ja, auf ja. Äh, erwarten müssen. Einfach, das, das ne? ging schon ziemlich, ziemlich zackig hier. Ja. So. Die Tür raus auf Contact. battle, the same as what we saw from Big early on. will put two back in their favor, and this should at least be an after-plan situation for Big. Potentially, potentially. There's the plant. Trying to see if anyone's hanging on over by heaven. North do you still have okay, three, three, three currently. Mm -hmm. They're going to denke, wir haben schon kommuniziert. Ah, ja, da, ah, da ah, habe ich ja doch gecallt, dass er Main flashen ja, kann. Genau, er flasht genau. einmal random und ja, das war sehr gut. Die zweite Flash wird getimed. Ah, das ist die Runde. die, war schon sick von Plan auf jeden Fall. Das ist dieser deathmatch sein. Ja. ja. auf jeden Fall. Das war so cool gedreht, dann haben wir gemacht. Oh. Ja, die war krass. Nice. Sicke Runde, Mann. Boah, ich finde das über, über voll elegant aus, wenn er diesen. Wenn er diesen Dreher macht. Diesen Ballerina. Ja, ja, auf jeden Fall. Total schön. Also. Oh ich habe das Gefühl, dass Jean ja, aus, dieser, aus diesem Fenster raus immer Secret spielt. Okay. Okay. And there is actually a kid for Gade. He's just got to stick this. He's holding the bomb. Smoothie needs to get out of nick of time. Oh, wie er rumschreit. das sieht immer total geil aus, wenn er jetzt gleich die Runde holt. Und dann guckt er immer nach oben und schreit. Ja, so? <laughs> Ah. Geil. Cool. Okay. okay. das genau. ist halt wie, wie so eine, so eine Trauma, wie als ob man das alles nochmal durchleben ja, genau muss. Ja, echt ja, ohne ja. Scheiß, wozu uns, wozu uns ihr zwingt hier, ja? Traumabewältigung. it. So it's all on Nex and Tabson to try to rotate in through connector, but there's still some utility available to movie star riders that they fully connect with. The 1v1 is happening. Oh, just oh, take it out! Ja. Hätte er nicht gebankt, wäre die Runde nicht so einfach geworden mit der Ava vom Connector, glaube ich. Ja. Easter. Hanging on to the back line. There you go. Another one over here for Big. He does he just has get... to get the bomb. All he has to do is get the bomb. He missed it. He's going to connect onto the second player. It's into the 1v1. Was ist? Was hat er oh, gut gespielt? Spielt er auf dem Planter? Gespielt, aber äh, hätten vielleicht sogar hören können. Äh, ja, was soll man sagen? So ist leichter Klatsch was heißt leichter Klatsch, einer legt halt durch, er muss nur einen töten. Er hätte auch einfach den Banger mit, äh, den Planter mit einem Schuss töten können, dann hätten wir auch die Runde verloren. Ja, genau. Also es waren sehr viele, alle Orts waren gegen uns. sie mal hier. Nee, nee, nee. Ich bin schon wieder tot. Das war die Runde. Hey, aber... Ah, da geht das so hart. Es waren so knappe Matches auch alles, ne? Ja. Wieder 14, 13, aber die Runde holen wir. Krass echt crazy. Wir haben uns leider keiner belohnt für diese, für so für diese krassen Klatsches, ne? Ja, für diesen Klatsch müssen wir, wir gewinnen so viele belohnen, Klatsches, ja. aber wir gewinnen. Ja, wir ja? Ne? verlieren auch viele natürlich, aber <laughs> die, die zeigen wir jetzt natürlich nicht, ne? Ja, natürlich aber nicht. Wir zeigen nur, die, nur unsere Klatsches, ne? Ja. Jetzt müssen wir Johannes Lena ist das so verdammt, der macht hier die Regie. Aber. Ja, aber auch Klatsches von anderen geguckt gerade. Ja, das, was, das war, <laughs> nee, das war richtig nice von oben. Und guck mal, da siehst du, er hat die, er hat die Garde cool. Das. Wenn er gleich den holt, warte. Hat er echt? Ja, guck dir an, warte. Jetzt. Der war bestimmt Hild. Wer? Smuja? Hallo, Owen? Where are you? Yeah, I'm coming soon. I'm, I'm doing some videos right now. Mm Yeah, go outside so you can hear me. I'm actually uh, live on camera right now. Are you? Yeah, I will come soon. I will just finish real quick. Yeah, I'm still doing content with uh, my friend Toby and Johannes. You're, yeah, you might actually be on video right now. We just judged. Uh... Um, I think I will be there in like 20 minutes. What? 10? No. 15. Yeah. 15, yeah. yeah. Let's say 15. Yeah. All right, see ya. Peace.